हेलो फ्रेंड्स अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है चूँकि अगर आप अपने चैनल पे अगर ये चार सेटिंग नहीं कीजिएगा उसके पहले आप अपने चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाइएगा तो बेटर ये होगा कि आप ये चार सेटिंग अपने चैनल पे कर दीजिए उसके बाद देखना होगा कि आपको चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज़ आना बढ़ना चालू हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं जी हाँ तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी हम कोई टेक्निकल रिलेटेड वीडियो या यूट्यूबर की वीडियो अपलोड करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा तो चलिए शुरू करें सबसे पहले आपको क्या करनी है अपने चैनल पर आनी है चैनल में आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आता है अपने चैनल पर उस पर कस्टमाइज चैनल पर जानी है आपको कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद ये थोड़ी ओपन हो रही है ये देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल है आपको क्या करनी है यहाँ पे कस्टमाइज पे आनी है आने के बाद थोड़ी सी वेट कीजिए उसके बाद कस्टमाइज सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं ये साइड में जो होता है रिटर्न सब्सक्राइबर ठीक है यहाँ पे आपको क्या करनी है होम में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये एडिट का बटन है इसको क्या कीजिए आपको मैंने सेटिंग कर रखा है अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अपलोडेड होता है आपको क्या करनी है इसको सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको डिलीट करनी है इसको मैंने डिलीट कर दिया अगेन आपको क्या करनी है इसको भी आपको डिलीट करनी है इसको भी आप डिलीट करनी है डिलीट करने के बाद अगेन आपको एट सेक्शन करनी है एट सेक्शन करने के बाद यहाँ पे रखनी है आपको मोस्ट पॉपुलर आइटम उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे फिर एट सेक्शन आइए फिर एट सेक्शन आइए और यहाँ पे आपको रखनी है अपलोडेड यहाँ पे आपको रखनी है अपलोडेड इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ये करने के बाद आपके चैनल पे जो भी विजिटर आएंगे सबसे पहले आपको विजिटर यही देखेगा अगर वीडियो को लाइक और ये कितने व्यूज़ हैं कितने के चैनल कैसा है दिखता कैसा है तो ये फर्स्ट में first impression is the last impression तो पहले ये देखेगा उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसके बाद ये हो गई पहला सेटिंग सेकेंड जो टिप्स है ये आपको करनी है यहाँ पर ये सेटिंग का बटन है तो सेटिंग करिए सेटिंग पे आने के बाद ये जितने भी हैं चैनल का सेटिंग उसको सारे को प्राइवेट में रहने दीजिएगा अगर ये प्राइवेट में नहीं होगा तो सबको जैसे क्या होता है आपने कितने वीडियो को लाइक किए प्राइवेट रहने दीजिए सब्सक्रिप्शन ये सब प्राइवेट रहने दीजिए ठीक है जो भी है सबको आपको प्राइवेट रखनी है उसके बाद आपको क्या करनी है टिप्स नंबर थ्री आपको क्या करना है टिप्स नंबर थ्री में आपको क्रिएटर स्टूडियो बनानी है क्यूटी स्टूडियो के आने के बाद यहाँ पे चैनल पे क्लिक करनी है चैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस में आ रही है ये देखिए एडवांस में आने के बाद आपका सब्सक्राइबर जो पॉइंट है उसको आपको डिसेबल नहीं करना आपको बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर दिखता है कि आपके पास कितना सब्सक्राइबर है दस है बीस है पचास है सौ है तो ये सब्सक्राइबर को आपको क्या करनी है हाइड कर देंगे यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले तो इससे आपको ये होगा कि आपके पास कितना सब्सक्राइबर वो लोगों को नहीं दिखेगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग कम सब्सक्राइबर रहते हैं लोगों को दिखता है लगता है कि सर इसके वीडियो अच्छा नहीं इसलिए कोई लाइक नहीं कर रहे ऐसा बात नहीं है क्योंकि अगर नया नया अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए सब्सक्राइबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए आपके लिए सब्सक्राइबर हाइड करना ज़्यादा बेटर होगा कि आप सब्सक्राइबर को हाइड कर दीजिए तो दोस्तों ये थी आपकी तीन सेटिंग जो आपके न्यू यूट्यूबर हैं तो इसके लिए करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो आप सब्सक्राइबर जैसे दिखेगा लोगों को कम दिखेगा तो लोग सब्सक्राइब जल्दी से नहीं करते हैं और भीड़ ज़्यादा नहीं दिखेगा तो वो नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो अब क्या होगा आपका सब्सक्राइबर भी हाइड हो गया प्राइवेट जो भी लाइक आप किए हैं सब प्राइवेट हो गया है और चैनल आप जो कस्टमाइज़ कर दिए हैं इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी अगर आएगा तो सबसे पहले उसको ना ना आपको सब्सक्राइबर दिखेगा सबसे पहले वो पॉपुलर आपको वीडियो दिखेगा तो इससे आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जितना हो सके अपने सोशल साइट पे शेयर कीजिए अपने वीडियो को और वहाँ से आप ट्रैफिक लाइए सोशल साइट पे आप फेसबुक हो ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो ट्विटर यदि प्रिंसेंट हो और लिंकडिन हो जितना हो सके आप ज़्यादा शेयर से ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और वहाँ से आपको ट्रैफिक लाइए अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पर आपको अपने वीडियो को पोस्ट कीजिए और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर दीजिएगा हम आपका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए चूंकि जब भी हम टेक्निकल रिलेटेड वीडियो यूट्यूबर के लिए बनाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ thanks for watching bye bye